හතලිස්වනි අධිකාරය වූ මහජන ආරක්ෂා පනතේ දොළස්වනි වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරුණු බලතල ප්‍රකාරව මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා වන අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් පළවෙනි උපලේඛනයේ නිශ්චය කොට දැක්වෙන සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සමාජිකයන් එහි දෙවෙනි උපලේඛනයේ නිශ්චය කොට දැක්වෙන ප්‍රදේශවල මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා කැඳවන ලද බවට ආඥාවන් නිකුත් කොට ඇත. මෙයට හිතවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති අපි කිසිම දෙයක් දැන් බලෙන් දෙන්නේ නැහැ. එන යලකන්නේ මඩපෝර සියලුම ගොවීන් වෙත, ඊය මහකන්නේ වැඩ කරපු ගොවීන් වෙත නොමිලේ ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. සත පහක්වත් අය කරන්නේ නැහැ. අපිට 18500ක් වෙන යූරියා ගෙනල්ලා තියෙන වුණත් අපි ඒකත් සහන මිලකට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා. හෙක්ටයාර් එකක් සඳහා රුපියල් 20000කුත් හෙක්ටයාර් දෙකක් වගා කරනවා නම් 40000ක් විදියට අපි මූල්‍ය සහනයක් එම ගොවීන් වෙත ලබා දෙනවා. අපි හැමදිස්සෙම කියනවා අහුවෙන්න එපා කියලා. විවිධ කතාවලට ඔයක එක් වෙලාවට අපේ මිනිස්සු අහුවෙනවානේ විවිධ වෙලාවදී. එක එක රැලි වලට අහුවෙනවා වගේ. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ටත් කොච්චර නීත්‍යානුකූල මාර්ගයෙන් විදේශගත වෙන්න කිව්වත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. සේෆ් හවුස් වල හිර වෙලා හිටපු කාන්තාවෝ මේ වෙනකොට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ටෙන්ඩර් කැඳවීමක් කරලා අද මේ ගෘහ සේවිකාවන් රක්ෂණය කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. තව සාතු සේවිකාවන් හැටියට යවන්න පුහුණුවක් දීලා අපිට මේවා කර යවා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔය කාන්තාව අරාබි රටවල් වලට ගිහිල්ලා දුක් විඳිනවට වඩා හොඳ තැනකට ඒ අයගේ ආර්ථිකය හදාගන්නත් පුළුවන්. අරාබිකරයේ දුක් විඳිනවා කියන කතාව මම විරුද්ධයි. අරාබිකරය නෙමේ කොහේ ගියත් දුක් විඳිනව නම් දුක් විඳිනවා. ඔබතුමී කියන කතාව ඒ අයව ආරක්ෂා කිරීම, ඒ අයව හොඳ තත්වයකට ඉහළ නැංවීම අපේ වගකීමක් වෙනවා. තායිලන්තයේ රැකියා දෙනවා කියලා ලාඕස් සහ මියන්මාර් වලට විශාල ළමයින් ප්‍රමාණයක් යවලා තිබුණා. තවමත් ඒ ළමයි සිරවී සිටිනවා. මේක විදේශ රැකියාවක් නෙවෙයි. මේක මිනිසුන් රවටා එහාට මෙහාට කරලා මුදල් හොයපු වැඩක්. මේ මිනිස් වෙළඳාම කරලා තියෙන්නේ අම්බලන්තොට ප්‍රා ප්‍රාදේශීය සභාවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීතුමා. ඒ මන්ත්‍රීතුමා දැනට අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉන්නවා. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ අපේ අධිකරණයට මේ වගේ ඉදිරිපත් කරාම ටික දවසකින් ඉතින් අපත් දෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමයේ ඉදිරිපත් කරන ඇතම් යෝජනා සහ ප්‍රශ්න සාධාරණ බව ඇත්ත. නමුත් ඔවුන් බිල්ලට දීලා තියෙන්නේ ඔවුන් දඩමීමා කරගෙන තියෙන්නේ අර පීඩනයට පත්වෙච්ච දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන එක. දැන් මේ කැත්තර පොල්ලට ඉඳලා විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපි කිසිසේත්ම දරුවන් ප්‍රාණපෑයට තබා ගන්නා වූ කිසිදු ව්‍යාපෘතියක හවුල්කරුවන් නෙමෙයි. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමනි මේ අපි පාර්ලිමේන්තුව විදියටම ගුරුවරුන්ගේ සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ තියෙන සාධාරණ ප්‍රශ්නයටත් සංවේදීව ඇහුම්කන් දෙන්නට ඕනේ. නමුත් දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් යනවා ගුරුවරුන් ප්‍රාක්ෂයන් බවට පෙන්වන්න හදන. රුපියල් 175 ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සැලකුණු කරන්න. ගන්න පුළුවන් සියලු ක්‍රියාමාර්ගනේ ඊයේ පෙරේදා නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ ආරම්භ වෙන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ආරම්භ කරන්න තිබුණේ පෙබරවාරි 22. නමුත් මම පෙබරවාරි පළවෙනි සතියේ ඉඳලා මේ කාරණයට මැදිහත් වෙලා හිටියා. ප්‍රශ්න පත්‍රයක් බාරව ඉන්න මහාචාර්යවරු ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක කටයුතු ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා තිනවා. අනිත් කටයුතු අද ඉඳලා ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරලා තිනවා. ඒකම මට ඊයේ ලිපියක් ලිපියක පිටපතක් ලැබුණා. ආචාර්ය සංගමෙන් එයාට සාධනීය පිළිතුරක් යවුවා. ඒ අනුව හිතනවා අද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයි. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය මම හෙලා දකිනවා මොකද අර දීපල රාජසන්තක කරනවා කියන එක. ඒ නිසා මින් ඉදිරියට මෙහෙම දෙයක් වෙනවා නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි වැඩපිළිවෙලක් ඕනේ අපේ ගම්වල කතාවක් තියෙනවා Tamanට කියලා බෙරවායෙක් නැත්තම් නටන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා. පීඩාව විඳින්නේ මේ රටේ දරුවෝ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ ප්‍රශ්න මේක මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක විසඳ ගන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේ වෙනකොට සියලු කටයුතු සූදානම් කරගෙන යනවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 29 වෙනිදා පවත්වන්න දින 10කදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අවසන් වෙනවා. කරු රාජමානික මන්තුමා අපේ ඇමතුමා කිව්වේ අවසාන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කියලා. ඒ නිසා හරි හරි අපිට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳන් ප්‍රශ්න අහනවා ඔබතුමා අපිට වෙලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න වෙලාවක් දෙන්න තප්පරයක් නෑ, මම දෙන්න. නෙමෙයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ. கௌரவ අපේ அமைச்சர்களே ඇමතුමා. கௌரவ ச- பிரதி சபாநாயகர்களே காலையில இருந்து நீங்கள் எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குறேன் என்னுடைய கேள்விக்கும் ஒரு ஒரு நிமிடம் வழங்குங்கள் కొంచెం పొరుంగల్ కొంచెం పొరుంగల్ විනාඩි දෙකක් දෙන්න උදේ ඉවසන්නේ ගරු මන්තුමා ඉස්සෙල්ලා සංවේදී ගරු මන්තුමා පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න ගරු මන්තුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට කාරණයක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සංවේදී ප්‍රශ්න ගණනාවක් නිසා තමයි වැඩිපුර වෙලාවක් එතුමාට ලැබලා දුන්නේ දැන් මේ අමතර ප්‍රශ්නයක් ඒ නිසා හැම එකටම මෙහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඒ නිසා මේ සභාව කරන විදියක් තියෙනවා ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ විදියට කරන්න ඔබතුමා හයියෙන් කෑ ගැහුවට මම බය වෙන්නේ නැහැ නෑ මට හොඳට දැනෙනවා මේ සංවේදීකම් මොකද්ද කියලා. නෑ තවත් දෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ මට ඔබතුමා කියන මට මේකෙන් තේරෙන හොඳට. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමා උත්තරයක් දෙන්න. கௌரவ கௌரவ பிரதி சபாநாயகர்களே நீங்கள் தீர்மானம் දෙනා මූලාසනයට ගරු කළ යුතු වෙනවා. ඕන ඕන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කමක් හරි. නෑ. ඔබතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුව ගෙනියන්න පාර්ලිමේන්තුවක් විදියට හොඳයි ප්‍රශ්න කතා- බොහොම ස්තුතියි ගරු පාර්ලිමේන්තුවක් ගෙනියන්න ගරුමන්තුමා ඇමතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න එකඟතාවයක් අවශ්‍ය නෑ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න. ඒ නිසා මේ තවත් ඔබතුමාට ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න වෙලාවක් දෙන්න විදියක් නෑ. ඒ කාලය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරගන්නේ නැතුව අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන වෙලාවට අහන්නේ නැතුව ඒකට මේ ඔයාට නෙවෙයි මම කියන්නේ තොප්පි දාගන්න එපා. ඔප්පි දාගන්න එපා ඔයාට. මම මට රාසමාණික්කම්ද කවුද කියලා වැඩක් නැහැ. අනිත් සියලු දෙනා ගැන පොදුවේ කතා කරද්දී රාසමාණික්කම් මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්තුමා නිශ්ශබ්ද වෙන්න ඔබතුමා කරුණා කළා මේ සභාව වැඩ කටයුතු කරගන්න ඉඩ දෙන්න. ඔයාට කියන්නේ නෑ. එහෙම කොහෙද කතා කරන්නේ පිස්සෙක් වගේ. පිස්සෙක් වගේ කතා කරන්න බෑ මේක පාර්ලිමේන්තුව. ඔළුවත් තියාගන්න ඕනේ. ධර්මන්තමා කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න ඔබතුමා. ඔබතුමා කරුණාකරලා වාඩි වෙන්න. සමහ නෑ මෙන්න මෙන්න අන්න ඔන්න ඔන්න කොටිය එලියට බැන්න ඔන්න කොටිය එලියට බැන්න හැබැයි වෙලාව පිළිබඳ කතා කරනකොට දැන් කියන්නේ නැගෙනහිර ගැන කතා කරපු නිසා ඔන්න මේක තමයි දේශපාලනයට පාවිච්චි කරන හැටි මේ තමයි ජාතිවාදය පාවිච්චි කරන හැටි අදටත් මේ ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට විසඳ ගන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වවාගෙන කන්නේ මේ අය මේ අය තමයි මේ කියන්නේ රටේ ලෝක සිදුවන උණුසුම්පුව දැනගන්න සියත නිවස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.